都务必要特别特别的去留意，在这个区间呢，呃，跟这个时段的气候变化，药品务必要就是准时的去吃跟服用。那再来呢，也务必呢，这个老人家呢要做好保暖还有御寒的一个前置准备哦。在大雪这一天呢，还有几件事情呢是可以做的，也就是我们可以帮自己开运。 那稍后呢，老师呢也会分享一下呢，该怎么样帮自己做这几件事项。那么在当天呢的这个未食呢，同时也逢到的是我们的乌兔太阳日哦，所以呢又再加上又是很大力，以目前女性朋友的这个凤凰日的一个加持之下，在礼拜一呢可是喜上加喜哦。 屏幕前的女性朋友们，如果你有想要为自己补运的话，请务必利用在当天的未时，也就是下午的一点到三点的这个时刻呢，可以帮自己补一下财库，或者是补一下大运哦。这一天同时也是很吉星盖照的日子，大部分的吉事都是吉的。而我们都说了，大雪呢要开运哦，一定有几个元素是不可以少的。第一件事情就是白米。 如果家中有这个在开火的朋友，请务必呢要确认你家的米缸呢是不是有维持呢至少有七分满以上的一个状况哦。要讨个吉利的话呢，尽可能买一包新的米，然后把它呢补满了，会是比较吉祥的。那再来呢，如果你们是惯性有在用电子支付了，比如说微信支付啊。 好，可以发红包的，那么也可以互发红包来讨一下这个吉利。再来，另外一件事情，就是在大雪当天呢，我们呢除了有前面的这个白米呢帮我们补了财运之外呢，我们也要帮自己补一下我们的福运哦。那么最重要的就是要用发心愿的方式呢，在当天哦，可以用零钱捐的方式。 把你的发票捐出去，或者是把你手头的零钱呢捐到这个，呃，超商的这个指定的这个箱子里面哦。那这样子都是不错的哦。那同时呢，大家都会说，我们应该要在这一天要进补啊，对不对？没有错，是应该要进补的。但是切记哦，当天的进补呢是不宜有荤的食品啊。为什么？因为在当天逢到的是天罡哦。 所以呢，尽可能不能吃牛肉相关的相关食品啊。那么，如果真的是需要吃到进补的材料的话，除非你是用其他的肉类来替代，不然的话，老师会比较建议哦，在今年的大雪是比较特别的一天，尽可能我们可以喝的锅物啊，比如说把它替换成番茄锅啊、蔬菜锅啊、昆布锅或者是味噌锅，那用这个简单的这个呃。 塑料或者是青菜，哦，来达到这个温补哈暖胃的一个效果就可以咯。好，所以在礼拜一这一天呢，要做的几件事情呢，就是可以互相发个红包讨个吉利，再来就是把家中的这个米缸给补满，好，另外呢就是一定呢要让自己喝一碗热腾腾的汤，哈，来讨个这个喜气。 再来，让我们来看一下，在周二这一天哦，周二这一天呢，也是一个比较特殊的状态哦，因为在这一天的早上的八点三十八分呢，我们会迎接下弦月。但是呢，这不代表我们一定是肉眼是可以看到的。那即便你没有看到，它还是一样呢，在这个时间会成型。所以呢，我们在这个下弦月呢，进入到了这个处女座的这个状况的时候呢。 会有几个状况会发生。第一个就是，呃，情绪上，这个时候呢，人会受到这样的一个波及，在这一天会特别比较敏感一点呢，会比较想要祈求安全感，不管是在比如说职务上啊，或者是在感情方面，也都可能会有这样的一个状况。另外呢，就是呢，呃，在我们执行任何的业务啊，或者是说在做任何事情的时候，我们的思维模式。 会变得比较清晰、比较有条理化，所以在这一天很适合去把自己呢，呃，要理清楚的东西呢，在当天做好决定，尤其是在大白天的时候哦，因为它力道会格加格外的强。好，那再来呢，也很适合呢，把一些呢，比如说过去呢很很混乱无序的一些状况或者事物啊。 把它呢重新做一下调整，你可以把它当做是一个很适合做异动的一个状态，而这个异动呢又跟平时我们会逢到的这个驿马星呢又是不太一样的哦，因为这边的易动呢是可以把很乱的一个局面变成好的局面，而驿马星数的状态的时候它是很两极的，它可能可好也可能可坏哦。 好，那么在这一天呢，也非常需要呢，荧幕前的朋友抱有很正面的一个心念哦，去相信说，生活中呢所有的事情，是大不管是大的或者是小的，他们的运转呢都能够带来给你最大的期盼值。那么在这一天，就可以让大部分的事情都有心想事成的一个效果在。 再来就是呢，在这一天呢，要格外的去注意一下饮食的部分哦，尤其是呢，过去常常有肠胃相关啊，或者是消化不良、胀气等等问题的，或者是呢，呃，我们的视力呀跟耳朵，都要在这一天呢，可以做一下，比如说呃检查，或者是有些人会在这一阵子很流行，就是去掏耳朵等等的，都可以在这一天去做执行哦。 那在这一天，同时呢，也可以呢，透过剪指甲的方式来帮自己起运。那同时，会建议大家在这一天，也可以就沐浴的方式，而这个沐浴的方式，代表是用莲蓬头，然后用 shower 的方式来洗涤掉身上的一些晦气哦。那再来，如果你是男性朋友，你想要除一下鬓角啊，哈，或者是。 女性朋友想要剪一下刘海、除一下眉毛，都非常适合在这一天的早晨的时候做。所以，如果你想要为自己底蕴调整一下这个的那个样貌，让人家一看到你就觉得焕然一新的话，记得在当天哦，可以利用早上的时间哦，帮自己做一下调整。 另外呢，我们来看一下，在周三这一天呢，我们会逢到的是适合祈福的吉日哦。那在这一天呢，因为有逢到大退的一个星数的一个影响，所以它的祈福项目呢是比较特殊的。即便呢，它是适合求子的祈福吉日，但是它是针对，比如说你是因为一些生理状况。 或是病因状况导致不好受孕的朋友去做的祈福的日课哦。所以，比如说，我们如果有这个呃宫相关的问题啊，或者是精子相关的问题，都建议在这一天去做祈福，哈，效果会是比较好的。那另外就是有些人他们是觉得我的医生缘就没有那么好，一直找不到我可信任的医生，你也可以在这一天。 去祈求，说你希望能够找到一个，呃，跟你医生缘比较好的、比较有眼缘的，而且也有足够专业可以协助你受孕的医生，哈。那么这是在礼拜三，哈，我们可以适合去做的事项。那么再来呢，礼拜四的部分呢，我们会逢到的是百事皆吉的日子哦。 尤其呢是在下午的这个酉时，也就是五点到七点的这个时刻，非常大力可以做开始的动作哦。有有需要就是刻殿章的朋友们哦，也可以不妨哦，在这一天哦刻章。那如果你是拜文昌的，或者是你是是呃那个拜关圣帝君的，的章如果当天刻好了，也可以在。 我们刚刚讲的有时的这个时候呢，去过香炉哦，那就可以呢起一个要旺的一个状态。再来问，我们来看一下，就是周五的部分哦。周五的部分这一天呢，我们逢到的是戊修造的日子，那当天同时呢也逢到的是月见土府哦。那一般呢逢到这样的一个状况的时候呢，是比较禁忌呢去做这个心灶修整哦。 不过呢，在当天呢，是很大力可以做动土、开市、出行跟嫁取的。那有需要的朋友们呢，可以参考一下。再来就是礼拜六的部分，我们会逢到的是阴德日。哎，逢到阴德日的时候，它代表是很适合去把你所累积的一些功课，比如说你有在诵经文啊，你有在持咒的，我们就可以在今天啊，或者是你有抄。 经书的，我们就可以在今天呢，把这个功果做一个回向给累世跟近身讨报的冤亲债主。那这一天呢，同时也是很大力可以做安床、安基业、入宅以及安香的吉日。需要的朋友也可以参考一下哦。最后，我们来看一下，就是周日这一天，我们逢到的是百事顺遂的日子，而当天呢，非常适合可以做开粮哦、开市。 尤其是针对如果你的业务项目呢是需要长期在外面奔跑的，会非常大力在礼拜天这一天呢去做开市。为什么？因为当天逢到了驿马星，驿马星呢就是一个比较 active 的一个星数，所以如果是跟业务性性质相关的行业呢，在当天做开市就非常大力哦，也非常适合在当天做开光以及挂招牌。 当天同时也非常适合阴宅的部分哦，做安葬跟进京的部分，有需要的朋友再参考一下了。再来呢，让我们来看一下，在当天的这个运势王又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属牛的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名呢是我们属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 基本上呢，在这个礼拜呢，你们非常有振奋人心的影响力哦。代表的是呢，你在这个礼拜一定要好好运用你的口，因为你所说的话是非常的有 power 的，很容易呢可以说服别人。因此呢，要把这个力道呢用在对的地方，把这个话用在夸奖别人、鼓励别人、说服别人，都会比把这个。 话的力道呢，用在指责别人跟抱怨，所以记得哦，如果你今天的话的重量呢，是会有比平时的这个五倍到十倍的效果的时候，我们尽量呢多说好话，与善事善行善，那么它会都会在循环回来到你的身边的，而且呢，可能本来会有一些 obstacle，一些险境哈。 或是一些突发状况呢，也就会很安然的呢转为安稳的状况哦。好，再来呢，我们来看一下个别的生肖呢，在当中又有什么特别需要留意的地方。首先，第一个是针对属老鼠的朋友，在当中呢是属于相亲相辅的一个状况，这代表的是呢，你周边可能会有你一直觉得是竞争对手，但是呢。 请你不要呢对他太过的敌视，因为其实你们都是有一个共同的目标，而这个良性的一个竞争呢，并不会让你呢处于落后的一个状况，反而会让你们两个人呢持平，而且因为互助而共存哦，所以最后它的效果是不错的。因此，属老鼠的朋友非常建议你呢在这个礼拜能够去找一个这样的一个。 对手呢去做这样的一个良性竞争，你会发现呢，你会受益良多的哦。当中要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周三。下一个生肖是我们属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜是属于顺人顺时的一个状态，也就是我们像蒲公英一样，它是需要靠风来吹动它，让它可以飞行播种。 那么到会呢，也是因为风的吹好，让它呢更加的结实。在这个礼拜，你的幸运物就是到有风的地方，或者是当你觉得很沉闷、没有办法思考清楚的时候，去吹一下风，对你来讲都会是不错的哦。也同时意味的是，在这个礼拜不要太去做反对的这个。 地道哈，或者是角色，顺着时事，顺着人，对你都会是比较好的。这个礼拜属牛的朋友没有需要留意的天数。下一个生肖呢，是我们属老虎的朋友，在这个礼拜请务必要坚守到底哦。那在这个礼拜比较容易会有贵人的一个提拔，所以请你不要太过性急哦。而且建议在这个礼拜，如果你可以大方一点的去。 大力的公开分享啊，或者是共享你的一些经营啊，或者是学习的模式，或许呢，都可以让你呢有更好的一个效果。那么属老虎的朋友呢，在这个礼拜留意的天数是周一哦。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜呢，是属于付出代价的一个礼拜，而这个付出代价呢，往往呢可能会是让你会身心俱疲，比如说。 身体要付出体力，感情呢，付出了没有回应，哈，或者是交易呢，蒙受一些损失，所以在这个礼拜呢，请要小心慎行，而且呢，言行呢都要客加的注意哦，才能够降低你的这个付出哦没有回报的一个比重。当中呢，属兔子的朋友要留意的天数是周二跟周五。 下一个生肖是我们属龙的朋友，在这个礼拜呢是比较容易会遇事退缩的一个状态，而且你会觉得我怎么看什么都不太顺心，都好心烦哦。老师会建议呢，在这个礼拜是属于一个停摆的休息周哦，不要太过的一直去催促自己啊去完成什么，有的时间呢不逢天使的时候是强迫不来的哦。 那么属龙的朋友，在这个礼拜要留意的天数是周一以及周三。下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这个礼拜是属于恒星待机的一个状态。那它也代表的是什么？就像我们蛇呢，或者是有一些动物，在冬天的时候，它是需要冬眠的，来继续让它的之后呢有更多的体力。所以呢，在这个。 时间点在这个礼拜就有点类似像这样的一个冬眠状态哦，来让你延续后面的一个 stamina，不要去觉得是说你没有办法理解为什么很多事情必须要先卡着，因为时机到，所以我们呢在这一个礼拜呢就是要有耐心的去等候时机哦。 你太急呢，只会坏了大事哦。那属蛇的朋友，在这个礼拜要留意的天数是周四。下一个生肖呢，是我们属马的朋友。属马的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于精力有余的一周哦。而且在这个礼拜要特别留意一下，如果你又是主管阶级的朋友们，在这个礼拜的支配欲望会特别的强哦。不要让别人呢觉得你有点咄咄逼人的感觉哦，所以注意一下下好吗？ 还有呢，在这个礼拜可以尽量多完成一些相关是跟文书处理的事物哦，比如说要整理下一季的这个呃预算啊，或者是报表类啊，好，或者是考级的评比等等的，好，这个都是很适合在这个礼拜去做的，因为你会有很多的体力跟精力可以去很快速的去完成一些繁琐的事情。 那么属马的朋友，在这个礼拜呢，要留意的天数是周五。下一个生肖是属羊的朋友，在这个礼拜必须要留意你的立场啊。那么要切记，不要落入呢一些不必要的一些指责啊，还有误会哦。不然呢，最后你会把这个很郁闷的心结呢，会卡在你自己的心里里面。 反而呢，对你呢不会是很好的哦。在这个礼拜呢，我们属羊的朋友要留意的天数是周六。那么在这个礼拜也不建议你去做太多的角色的一个转换哦，不然呢你很容易会失去要踩的立场这个对应关系。下一个生肖呢，是我们属猴子的朋友，在这个礼拜呢是需要守节度的。 而这个守节呢，节字代表的是节省哦，所以呢，要留意的是你近期的一些支出啊，还有你的饮食啊，这些呢都不要过度的浪费啊，或者是不必要的开销，尽可能呢都先给它收编一下，这样会是比较理想的。那不管是属于个人或者是家庭哦，或者是包括如果你是工作上是跟金钱相关的。 那么你也在抓这些数字的时候，要再更加的谨慎一些些。属猴子的朋友，在这个礼拜呢，要留意的天数是周日。下一个生肖是我们属鸡的朋友，在这个礼拜会得到扶持哦。那么不管是男生也好，或是女生也好啊，在这个礼拜，请务必要好好的把握这一个礼拜的好机会哦。不管呢逢到什么样的人呢，只要他是。 能够成为你的辅助力道跟助力的人，尽量都拍一下马屁就对了，因为他最后呢都很有可能对你是有一些这个无形的帮助哦。那么属鸡的朋友在这个礼拜运势相当的旺盛哦，所以没有特别需要留意的天数。下一个生肖是我们属狗的朋友，在这个礼拜呢是逢到这个月初光辉的一个拜哦，代表的是什么呢？ 月初光辉得运时嘛，也就是在这个礼拜呢，真的是风生水起，好运到的运势相当的强强棍，任何事呢都非常的顺心顺意哦。所以，请你只要呢好好的去做你想要做的事情就可以了。本周呢也没有需要留意的天数哦。最后一个生肖是我们属猪的朋友，在这个礼拜呢。 是逢到需要吸取经验的一周哦，所以呢，请不要呢吝啬去美言他人，或者是去呃请求别人的协助，因为当你去了解了别人是怎么做的时候，你可能呢可以把它改良成更好、更属于自己的模式，而从这当中呢获取到更大的效应跟利益哦。 那属狗那个猪的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数呢是周四。接下来，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是我们属老虎的朋友，第二名是属马的朋友，而第一名呢是我们属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友哦。在感情上呢，如果你是已经有对象的朋友。 这个礼拜呢的关键点就是细水长流，相处呢要注意细节，而且呢方向呢要看得远，那么对方呢就会像吃了一个定心丸哦，感情就可以升温的非常的快，也可以进行的很顺利。那么呢，如果呢你是还没有对象的朋友哦，或者是说你只是有这个暗恋的对象。 那么这个礼拜呢，就是时候呢，展现你的的信心跟决心哦，让对方看到你是真的很专一的、专心的望着他。那么这个能够让你们呢，在往上一阶走的机会就会高一些。那如果是呢，已经是属于有答以上的呢，老师就会建议哦，这个礼拜呢是属于磨合你们的契合度的时候了。 尽可能呢去找一些共同话题来去发挥哦，那么你们也可以呢要受得起考验哦。所以在这个礼拜呢，对这三个生肖的朋友的感情上呢，其实是属于比较多的一个相处跟磨合的共创期哦，所以请你们要好好的加油喽。 以上呢是当周的生肖运势周报，我是金英老师。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要老师咨询的朋友，也可以透过上方的微讯号加入老师，或是透过下方的官网联系老师。我是金英老师，我们下周准时再见喽，拜拜。